Дали дојде во субота некој да ви даде план да гласите на, на избор? Да, дојде Верди од ВМРО, лудили по 500 денара за да гласиме. А парите во има ли да ви даде во рука или после тој? После гласаме. Кај после гласаме? По неделя? Неделя или по неделя? По неделя. По колко пари ви даде? По 500 денара. По Да. Освен тој изборите, сите ли взема парите или не? На сите ли дадете што да сите да... Да, да, на сите даде. И после тај што, што беше од Момаро, дали даде ли на сите пари или пред тој кажали кој бројка да гласите или не? ни да гласамо за Кец Георги Иванов со две круга.